ਮੈਂ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪਲਦੇ ਵੇਖੇ ਵੇਖੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਗਲਦੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਮਲਦੇ ਵੇਖੇ ਸੇ ਕਈ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਪੜੀ ਛਾਵਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਅੱਲਾ ਉਸ ਰਾਮ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਓਏ ਹੁਣ ਮਸਾ ਅਮੀਰੀ ਆਈ ਏ ਐ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਟਿਚਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਸਟੇਜ ਮੈਂ ਲਾਈ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਓ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਕਸਾਈ ਦਾ ਓ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਧੋਣ ਮਰੋੜੀ ਦੀ ਕਦੇ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਕਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਮੇਰੀਆਂ ਸਭੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਐਬ ਗਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਤੱਕਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਨਕਿਰਤ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਣੀ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਸੋਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ 10 15 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਭਲਵਾਨੀ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਰੂ ਤਾਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਮਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਚਮਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਬਦਲ ਜੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਚੱਲੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸੱਚਾ ਆਪੇ ਪਿੱਛੇ ਆਊਗੀ ਬਸ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਦਾ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਈ ਚੱਲੋ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਲਵਾਵੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੀਸ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾੜੀ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੱਚਣਾ ਹੈ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੁਖ ਦਾ ਕਲਾਸਮੇਟ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਸੱਤ ਮੁੰਡੇ ਆਈਪੀਐਸ 20 ਮੁੰਡੇ ਡੀਐਸਪੀ 40 ਪਲੱਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 2012 ਬੈਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਆਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਈਪੀਐਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖੀ ਤੇ ਸਰ ਫਤਿਹਬਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਸਰੀ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਨਕੀਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਐਸਐਚਓ ਭਰਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਲੱਗਦਾ ਥੱਲੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮਨਕੀਰਤ ਜੀ ਆਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਸੀ ਰਾਤ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾਰਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਆਉਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਓ ਪਰਪੂਤ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫੇਰ ਆਊਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਫਤਿਹਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾੜੀ ਲਾ ਦਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਪ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਪ ਨਾ ਦਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਣੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧੜ ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਸ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਕਣਾ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਕਣਾ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਸ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਕੜ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਕਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਕਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੱਗ ਤੇ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੱਗ ਤੇ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਝਾਕ ਸਕਦਾ ਵੈਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਤੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਸਕਦਾ ਮਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜਾ ਕਤਲ ਜੇ ਕਰਨ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਜੱਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਲਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੜਨ ਦਾ ਇਹ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 120 ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਸਦੇ ਬਣੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁੱਕਦੀ ਸੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕਦੀ ਸੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਦੀ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜਲੂ ਇੱਕਦਮ ਭੜਕੀਆ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਤੂੰ ਆ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਦੋ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਕੋਈ ਤੱਕ ਬਦਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਕਾਇਆ ਕੌਣ ਹੋਦਾ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਕੋਈ ਤੱਕ ਬਦਲੇ ਸਾਡਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਧੜਾ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਏ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਧੜਾ ਏ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਪਲਵਾਨਾ ਵਾਲਾ ਏ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਪਲਵਾਨਾ ਵਾਲਾ ਏ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਾ ਕੋਣ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਤੋੜਦਾ ਦੇ ਦੋ ਚਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖੜਕ ਪਈ ਟੱਕ ਬਦਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਕਾਇਆ ਦੀ ਤੋੜ ਮੋਸਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਗਾਣਾ ਗਾਓ ਬੜੇ ਐਟੀਟਿਊਡ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਗਾਣਾ ਗਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗਾ ਦਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਉਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਏਗਾ ਗਵਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਤੜਦੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਗਾਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਸੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਾਦਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੋ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੋ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਐ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਫੋਨ ਕੱਟੋ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਫੋਨ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਮਾ ਪੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕੱਟਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਬਤਾਓ ਆਪ ਕਹਾਂ ਸੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗੀਰਾ ਜਗੀਰਾ ਆਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਚ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰਾਈਫਲ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਆਂਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚਾਰ ਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਆ ਜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ 3 ਕਿ ਸਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਆਈ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਇੱਥੇ ਪਾਸੇ 3-4 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਜਦੋਂ 3-4 ਸਕਿੰਟ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰੇ ਆ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾਓ ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੈਦੀਪ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚਾਰ ਕੱਪ ਛੱਡ ਕੇ 10 ਕੱਪ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿੱਦਨ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਆਏ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਅਗਲਾ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਕੱਛਾ ਵੀ ਆਪ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰੀ ਆਕੜ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਈ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕ ਅੜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੜੀ ਜਦੋਂ ਭੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਦੋ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਂਟੀ ਤੇ ਚਾਰ ਕ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਾ ਦੀ ਲੈ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰ ਸੇ ਜੇਲ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਬਲ ਜਿੰਦਰੇ ਲੋਏ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਜਿੰਦਰੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰਾਵਾਂ ਉਦੋਂ 6 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗੇੜੇ ਵੱਜਦੇ ਸੋ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਰਸੇ ਜੇਲ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਜਿੰਦ ਰੇ ਲੋਏ ਦੀਆਂ ਗੀਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਚਦਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਬਾਤ ਚਿੰਦਰੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਐਵੇਂ ਸੀ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤੇ ਵੀ ਨੇ ਵਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਚਾਲ ਬੱਲੇ ਜਿੰਦਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਲਾਜੀ ਨਵੇਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਰ ਤਾਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਨਵੇਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਵਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਬਣੂਗਾ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਬਣੂਗਾ ਖੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੱਡੂ ਪੋਦਾ ਤੇ ਦੋ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਖੜਕ ਕੋਈ ਟੱਕ ਬਦਲੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਯੰਗਸਟਰ ਯੰਗਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਠੀਕਾ ਜੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਸਾਇਲੈਂਟ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਕੁੜੀਓ ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਮਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਲਵ ਯੂ ਦਿਲੋਂ ਗਾਣਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਚੱਲਣੀ ਜੱਟ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਪੀਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਬਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਂਟ ਤੇ ਫਲੈਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਵੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਟ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਜ਼ਨ ਬਲੈ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਪਤਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗਿਆ ਕੱਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਇੰਨੇ ਪੱਟ ਲਈ ਮੋਕੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਪੀਸੀ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਪੀਸੀ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਪੀਸੀ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ 天哪！ ਮਨ ਹਈਆਂ ਕਰ ਕਰ ਬੇਰੀਆਂ ਵੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਪਵਾਲੇ ਪਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੱਕ ਤੱਕ ਤੱਕ ਤੱਕ ਤੱਕ ਤੱਕ ਤੱਕ ਤੇ ਤੱਕ ਤੱਕ ਵਜੇ ਤੇਰੀ ਪਤਲੋਂ ਦਾ ਕਾਲ ਜਾ ਹੋ ਚੱਟਾ ਖੂਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਰਾ ਜੇ ਹਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਵੇ ਛੀੜਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਰਮਾਲ ਜਾਦੂ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਵੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਗਲਾਬ ਤੂੰ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਵੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਭਾਬੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਚੁੰਮ ਕੇ ਗਲਾਬ ਜਾਦੂ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਵੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਭਾਬੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਚੁੰਮ ਕੇ ਗਲਾਬ ਜਾਦੂ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਵੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਭਾਬੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਚੇਤੇ ਕਰਾਵਾਂ ਪਿਛਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਆ 50 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਲਈ 45 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਹੂਗਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਐਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸੌਂਕਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਹੈ दारू ਪੁੱਲ ਪਿੰਦਾ ਕਿਤੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਵੇਖਦੀ ਆ ਤੇ ਐਨੀ ਨਹੀਂ ਦਾੜੀ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਪਛਾਣਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਮਾ ਕਵੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕੌਣ ਆ ਆਪੇ ਗੈਸ ਕਰ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਪਰ ਇਤੋਂ ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਲੋ 15 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਮੈਂ ਪਊਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਊਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਊਆ ਵਾਰਦਾ ਅੰਦਰ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਦਤ ਪਿੱਛੋਂ ਟਕਰੀਏ ਮੈਂ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਰੀਏ ਮੇਰੇ ਜੋ ਗੀਤ ਕਲਾਮ ਸਭ ਤੇਰੇ ਨਾਮੇ ਨੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਦੱਸ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਨਾਦੜਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਜਦ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਘਟਦਾ ਘਟਦਾ ਘਟਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦੇ ਸੀ ਬੁੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਣਾ ਓ ਨੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਓ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਪੈਡਲ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਹੌਲੀ ਕੀਰਤ ਵਾਂਗ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇ ਔਲਖ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੋ ਖੋ ਬਾਲ ਤੇ ਪੇੜ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀਆਂ ਮੇਲਦੀਆਂ ਵੇਲੇ ਪੀਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਟਾਣੀ ਖੇਲਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੋ ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਚਰਚੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਛੇੜਿਆ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਤੇਰਾ ਝੱਲੀਏ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪੱਪੂ ਦਾ ਡੈਡੀ ਪਸੰਦ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੋਰੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ ਚੜੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਭੁੱਲ ਸੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਿਕ ਸ਼ਾਇਰ ਬਚਪਨ ਵਾਂਗ ਮਸੂਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕਰਤ ਔਲਖ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਹਵਾ ਚ ਉਂਗਣਾ ਵੋਂਦੀ ਸੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਚਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਮਰ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੰਦੇ ਗਿਫਟ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੰਦੇ ਗਿਫਟ ਸੀ ਲਖਾ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਹੱਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਨਿਕਲੇ ਨਿਕਲਿਆ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੋਗੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਜਿਸਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਜਿਸਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਉਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਦੇ ਸਰੀਰੀ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਬੱਡੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦੇ ਡੌਲੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੱਖੀ ਜੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਅੰਬ ਦਾ ਅਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੇ ਘਿਓ ਖਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜੀ ਜੇ ਘਿਓ ਖਾ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਹੁਸਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਸਨ ਦੀ ਵੀ ਮੜਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੜਕ ਤੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੱਥ 1-2 ਸਕਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਲਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਸੀਨਾ ਖੜੀ ਜੁਲਫਾਂ ਸਕਾਵੇ ਤੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸੂਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਬਾਬਾ ਕਿਰਦਾ ਪਾਵੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਉਸ ਕਾਦਰ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ